Without you, honey തീരാണിത് പ്രീ സ്ക്രീനിങ്ങിന് മാവ ക്യാപ്ചർ വേണം पढ़ाई మావ పొడి క్యాప్చర్ సీట్ అమ్మడి పెని යනවා පොඩයින් මයි කාතනක ෂේප් නේ right oh i capture now ඉති ගයිස් කිට්ටක අලුත් ඉවෙන් ටීබෙජ් එකට එන්න ඇත එනවා අපිට තාම නැහැ රයිඩ් ඉතින් කච්චි බෙබතර එකතු වෙන ගමන් තියෙන්නේ අසින්ග හයි කොමද පව පව බයි පව බයි හයි කොමද වශික හයි කොමද නිතික එක තියෙන හයි නිතික් thank you so much live එක share කරලා තියෙනවා ලිමිත තැක සෝමච් මගේ සපෝට කෙනෙක් කන්න අපි පින් කරම කොල්ලව mm, එතෙක්ම චානක එතෙක්කම විසික් බසිකරන් හයි කවමද කස්ටම් කිල්දාත් අපේ අක්ක දෙක හිටිය අඩ අතරේ රූමච්කම් රූමච්කම එතකම තිසර අක්කේ කිල්දාත්ර හයි කමද නොටි දන්ගේ හයි ගල්ගේලයි නෑනෑ එතන දාතිබි ෆොට එකක් එතර දාතිබි ෆොට එකක් අයෝ හැමදාම හනවානේ ඔගොල් එතර ගල්ගේලන යාන එතන ෆොට එකක් දාන්න අක්කේ අපිට ටොප් අප් කරන්න බෑ ඕවානේ මාර මවුල බල මොකක්කල් ක්‍රමයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි ෆෝවසස් ගාවගේ රක්කිර හලවගේ ඔව්වට නික බ තෙවිච්ච කුකුලෙක් වගේ ඔයගලට පේන්න නෑ නේද ළමයි මදික තෙවිච්ච කුකුලා වගේ ඔයගලට පේන්න නෑ නේ ප්‍රින්සස් හයි ගයිස් ඉතින් අන්න අපි අපේ ඉවෙන්ට් එක කරකවන්න යන්නේ. ඉතින් ඉවෙන්ට් එක කරකවන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ කිට් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? මේ කිට් එක ඇවිල්ලා හයිපර් කෝබන්ඩල් uh, කියලා තමයි තිබ්බේ. මේ කිට් එක ගැන මට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ. මෙන්න මේක තමයි කිට් එක. um reload target down bundle hypercore uh, blues කියලා තියෙන කිට් එක මේක තමයි ඉතින් මේකේ බැච් එක ග්‍රනේඩ් එක මොකක්ද මේ ඩෙසර්ට් එකද අන G18 ඒත් එක්කම මේ ටික හම්බ වෙනවා ඉතින් කට්ටිය මොකද දැකත් හදලා දෙන්න දීපකද single they beef no I'm still single Lily the girl yes guys I'm not in guild හරි මේ කියන මේ කිට් එක ගැන ඔයගලන්ට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ මට දැන් ඔයගලන්ගේ අයිඩියාස් ඕනේ මේ කිට් එක හොඳයිද මේ කිට් එක ඔයගල මොකද හිතන්නේ කවුරු මේක ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවද ජෙම් කීයක් ගියාද පැත්තේ කියක් බලමු රයිට් අපි පොඩක් යමු කිට් එකට කො අපේ කිට් එක මේක තමයි කිට් එක කස්ටම් ගහමු කස්ටම් ගහමු ඇති වයස කීද වයස කියන ඔන්න අද ඔන්න මං ඊයේ දවස මොකකට ගිබ්වේස් කරේ නෑ මොකද ඉතින් රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක හැබැයි අද ගිබ්වේස් තියෙනවා ඉතින් ඔන්න අර ගිය ගිය ගිය දවස් දෙක තුනකට කලින් තිබ්බ වගේම ඔන්න නැවත වතාවක් කස්ටම් පටන් ගන්නවා ඒ වගේම ඔයගලන්ට ගන් බොක්ස් ඒ වගේම රිඩීම් කාඩ්ස් ඔයගලන් හැමෝටම රෙඩි කරලා තියෙනවා ඒත් එක්කම අතට වෙෆල් දෙක ගඩඩුකුගේ අපි දගමු අපට චෙම් තුන්දහ ගැමේකට ජෙම් තුන්දහක් ගිය නෑ මේකට එච්චර යන්න මේකට ජෙම් තුන්දාහක් යන්න හරි අනගස් පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි පොඩි වැඩක් කරා හරිද දැන් ලැවික අනුව එකක් ඉන්නවනේ හරි මම පොඩි ක්වෙක්ෂන් එකක් අහනවා මේ ඉවෙන්ට් එකේ හරිද ඒ ඉවෙන්ට් එකේ ක්වෙක්ෂන් එක අහලා ඒකේ ආන්සර් එක හරියට දීපු කෙනෙකුට මම චූටි ගිෆ්ට් එකක් රෙඩි කරනවා හඳ චුටි ගිෆ්ට එකක් දෙනවා හැබැ මේක චුටි රහසක් තියෙන හරිද ඔයාලට ඒ රහස හාගන්න වෙනවා මේ දැන් මම මේ මෙතන ඔගලන්ට මේ පික්ෂ එක පෙරන මේ පික්ෂ එක ඔගලන්ට පොඩි දෙයක් පේන්න ඕනේ මේක පොඩි දෙයක් පේන්න ඕනේ පොඩි වෙනසක් ඒ වෙනස හොයාගෙන මේ වෙනස හොයාගෙන මේ ස්පින් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස ඔයා හොයාගන්න ඕන. හොයාගෙන ඔයා කිව්වොත් හරියට මේකේ ජෙම් කීයක් ගියාද කියලා ඔයාට ගිෆ් එක හම්බ වෙනවා හැද ඔන්න කක්ෂන් එක මොකක්ද මේකට යන ජෙම් ගාන ඔයා හරියටම කියන්න ඕන හැබැයි ඔයාට චූටි මෙතන හොරයක් තියෙනවා මේක ඇතුළ චූටි හොරයක් තියෙනවා මේ පිච් එක දිහා හොඳට බැලුවොත් අඩේ හොරය හොයාගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගේම් එකට ලොග් වෙලා ආතම් මේක ස්පින් කරේ නැත්නම් ටග් ගාලා ගිහින් බලන්න පොඩි වෙනසක් වෙලා තියෙන්නේ ඔල්රෙඩි ඒ වෙනස හොයාගෙන දැන් යන ජෙම් ගානත් එක්ක ඔයාලා කලෙක් එකතු කරලා එකතු කරලා ඔගල මට කියන ජෙම් ගන්න හරියටම කියක් කැනද කියලා ඔන්නටම චුරි ගිෆ්ට එකක් දෙෙනවා හරිද ඔන්න රහස හොයා ගත්තොත් රහස හොයා ගත්තොත් ගොඩ මකද ඔ දැන් ලයිවක බලන් ඉඳල ජෙම් ගාන කලෙක්් කරන්න කවුන්් කරන්න හැබේ රහසක් තිර මේ පිච්චික දැක්කොත්තට හගට ලම රහස කියන්න හරිද ඒක හොයා ගෙන ඕගොල්ලෝ හරිගාන කිව්වොත් ඕගලන්ට ගිෆ්ට එකක් තියෙනවා හරිද හරියට මම දැන් කියන්න මොකද කියම කැල් කියලට ගන්නවා හොඳ රයි් මටම කවුරු හරයට ගාන කියයිද කියලා හරි අයු රෙඩිගයිස් රෙඩිද හරි ඔන්න මුලින්ම යන්න කලින් කටට කියනවා ෆලෝ කරපු නැති කට්ටියම ලයිව් එකට ක්ලික් කරලා page එක ෆලෝ කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් වැඩිම ෂෙයා කරන කට්ටියටත් ඔන්න රිඩීම් කාඩ්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියම notify කියලා පැත්තේ තියෙන ඔන්න ඒ විදිහට notify කියලාත් ගහන්න. ඊට අමතරව කමෙන්ට් කරන තැන කහපාට තරුව තියෙනවා. ඒ කහතරුව ක්ලික් කරලා free තරු star 75ක් ඇති. ඒ free තරු 75 ලිරි gift කරන්න පුළුවන්. හරි. මම නෑ ඔගල දැම්ම කියන්න ඕනේ යන ජෙම් ගාන. Thanks for the follow. ඔයාලා දැම්ම කියන්න ඕනේ ජෙම් යන ගාන. මේක ඉවරුනම තමයි මේක ජෙම් ගාන කියනවනේ. මේකේ පොඩි හොරයක් තියෙනවා. ඔයාලා හොරේ අල්ල ගන්න ඕන. හරිද? නෑ නෑ දැම්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ යන ගාන කවුන්ට් කරලා මම ස්පින් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ කවුන්ට් කරලා කියන මේ ගාන යන්නේ කියලා. හරිද? හැබැයි චුඩි හොරයක් තියෙනේ. හොරේ ඔය අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ මේ පින්තූර දැකම ඔයාලා හොරේ අල්ල ගන්න ඕන. හරිද? රයිට් ඔන්න. එකයි දෙකයි තුනයි එතකොට මුලින්ම අපි 19ක් කරකවනවා හරි අපිට කැල්ල එක ලබා දෙන්න පළවෙනි 19 ඕකේ දහන රයිට් අපි ඊළඟ එකට නෑ සඳ ගැලුම් නෑ නෑ නෑ නෑ පොඩි රහසක් තියෙනවා පොඩි රහසක් තියෙනවා ඔයා මෙතන දැන් තියෙන ජෙම් ගානෙන් කරකවන ජෙම් ගාන අඩු කරලා කිව්වත් ඔයාල හරි උත්තරේ හොයාගන්න චූටි හොරයක් තියෙනවා ඒ හොරේ අල්ල ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව බෑ. <laughs> චූටි හොරයක් තියෙනවා. පුතුම්බෝ මගේ කන රැස්ට වුණා. ඕකේ. අපිට ගික්කිද? පනස් නමයනේ පනස් නමය නේද ඒකට ගිය ඒකට ගිය පනස් නමය නේදම දැක්කන මට පට කියන්න පනස්නමයනේ ගිය ඒ පනස් නමය හැත්තමයිනම කලින් දැක්කර තැක්කල්ගට පනස්නම හැතවනේ නෑ තිබ ගාන මේක අඩුකරත් චුට හරයක් තිෙන හරය පනස්නම හැට පනස්නමයි හැටනමේ දැන්කරකොන්න හැටනම එක ග්‍රනේඩ් එක හම්බුණා. නයිස්. ඕකේ. ඊළඟට අපි දෙන්න යන්නේ 99ක්. right 99ක් දෙපු එහෙනම්. අපු. අපි දෙන්න යන්නේ 149ක්. හරි හරි ඊළඟට අපි දෙන්න යන 299ක් හරි අපි 299 දෙමු හැකි අපි දෙන්න යන තුන්සිය අනු නමයක් අපි දෙන්න යන තුන්සිය අනු නමයක් කිට් එක වරෙන් <laughs> කිට් එක වරෙන් අපි දෙන්න යන හාරසිය අනු නමයක් කිට්ට කාවා කිට්ට කාවා මාස්කෙ කෝනද මාස්කෙ කෝන්නෑනේ මාස්කෙ කෝන්නෑනේ මාස්කෙ කෝනද මාස්කෙ කෝන්නෑ ගයිස් කිට්ට කාවම මාස්කෙ ගත්ත නෑ මේක කොහෙට දෙන්නද right තව ජීවිතේ අතු ඩබිලක්වත් තියෙනවා හ්ම් ඕන ඕන්නේ නැනේ කිට්ටි කොනද විසරි මාස්ක් එක කොනද හරි බලමු දැන් අපේ ආන්සර් එක බලන වෙලාව ළමයි හරි ආන්සර් එක කවුද කියන්නේ කියලා බලමු හරි මං හොයාගත්ත මුලින්ම හරියට උත්තරේ කිව්ව කෙනා මුලින්ම හරියට උත්තරේ කිව්ව කෙනා හොයාගත්ත බට් පොඩ්ඩක් ඉන්න අපි බලමු මේ අරක ගන්න ඕනද නිමගේ ඩිස් එකට එන හරි නිමගේ ඩිස් එකට එන මාව ගන්නවද එහෙනම් නිමගේ ඩිස් එකට මං කොහොමද එන්නේ කෝ නිමගේ ඩිස් එක මේ මේ නිමා මට ඇක්සස් නෑ නිමගේ ඩිස් එකට අර මං යාලි කියන මං ඉන්න පබ්ලික් වොයිස් කියලා හරි මං ඉන්න පබ්ලික් වොයිස් කියන රයිට් අ හරි 144 කින කට්ටිය වන්න කමෙන්ට් එකක් දාගෙන නොටිෆයි කියලා දාන්න දැන් අන gift එක හරි උත්තරේ හොයාගෙන තියෙන්නේ හරි උත්තරේ හොයාගෙන තියෙන්නේ හරි ආන්සර් තමයි 1596යි හරි උත්තරේ තමයි 1596යි 1596 උනේ කොහොමද 1596 උනේ කොහොමද දැන් හොඳ ප්‍රශ්නයක් කොහොමද එදස් පන්සේ අනෝ හය ඕනේ තැන්ස් for the follow දැන් කෝ අපිට මේ ආපුේ වලුතැන් කෝවනේවා දැන් ජාතික ප්‍රශ්නයක් කොහොමද එදදාස් පන්සි අනු හය උනේ කියන එක. කටිය දන්නවාද මං කියන්නද රහස. ඔයාටම රහස කියන්නද. ළමයි ලයිව එක දාන්න කලින් මම එකක් ස්පින් කරලා තිබ්බේ මං ඒකයි කිව්වේ හොඳට බැලුවත් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඔල්රෙඩි එකක් ලිලි ස්පින් කරලා තමයි හිටිය හොරා වගේ එකක් ස්පින් කරලා තමයි ලිලි. ඔගොල්ලන්ට කිව්වේ um, වැඩේ කවුන්ට් කරන්න කියලා. අලුත් එකක් තියෙනවා අපි මේක කඩනවද මේම තියමුද මේම තියුනේ මොකද කියන්නේ හැබකෝ බ්ලූස් බන්ඩල් කිට් එක ඕපන් කරන්නද Thanks for the follow. Open කරන්නද? මාස්ක් එක ගන්න කියලා දාලා තියෙනවා. මාස්ක් එක ගන්න කියලා කියලා සුද්දගේ රට පෙර ගත්ත දවස. <laughs> හයි අක්කේ මොනවද මෙයා කියන්නේ? මේ කියන්නකෝ. ඉතින් මං කලිමගේ මං එහෙම කිව්වට බී හරි මං කිව්ව එක්කෙනෙක් බෑන් මාස්කෙක ඕන්නෑ නේද කියන්න ජැක් ජැක් මේ මාස්ක එක ගන්න ඕනද මේකේ ජැක් කතා කරන්න මාස්ක එක ඕනද ඒක කැතයි අපි හොරවඩ කරා එකනේ නම් හොරවඩ කරා හොරවඩ අල්ලගන්න බැරි වුණානේ කාටවත් කරන වැඩේ අල්ලගන්න බැරි වුණා. එකම එක එකයි ආන්සර් එකක් දුන්නේ. කෙනා මුලින්ම ආන්සර් එක කරේ. හලෝ කියන්න. පද ගන්න නැවේ. මාස්ක් එක වැඩක් නැහැ. 599ක් මාස්ක් එකට පියදම් කරන්න. ඕන්නේ නැණි. වැඩක් නැහැ. 599 කියන මාස්ක් එක ගන්න. නැසන් මාස්ක් එකේ උනට ඕන්නේ. ඩිස් එකට එනවා. කොයිද මම ඩිස් එකේ ඉන්න මාව බලලා අදින්න ඉතින්. ආ යන්න. Um, හර ගිල්ිය ඇතිකොට හාගත්ත තිගන්න ටක්ගාල මට කවුද මෙයා ආසිරි වීරසිංහ ආතමයි වින්කර ආසිරි වීරසිංහ ටුක්ගල දාන ලිට මසජ් එකක් නටිෆයි කියල කටය දාගෙනම ෆ්‍රීස්ට හැත්ත පහතුන ලිට ගි් කරන අපියමුද කස්ටම එකක් ගහල ඉතුරු බිනස්ලට ගි් දෙමුද කටිය උත්තරේ වරත්ත ගත්තනේ දලිලිගේ හොරවැඩේ අල්ලගන්න බැරිවුනානයෝගොල්ලන්ට අයියෝ හරි අපි කස්ටම් එකක් ගහමු එහෙනම්. ඊට කසම කස්ටම් එකක් හදනවා. මොකද ගන්න කස්ටම් එක? කටි කියන් බලන්න. අද පොඩක් ආතල් කස්ටම් එකක් ගහමුද? මොකද කියන්නේ? පොඩි ආතල් කස්ටම් එකක් ගහමුද? මොකද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? පාස්වඩික මතකතියාගන්න පහේව හතරක් හොඳ පාස්වඩික පහේව හතරක් මේකත් අපි ගිෆ්ට් දෙනම ඕගොලන්ට ස්කොඩ් එකක් මට අසිරි පේජිකට මැසේජ් එකක් දාන්න දැන් මහරි හරි නියමයි නියමයි නියම අම්බෝ ස්පෙක්ට් එකට 30ක් දාලා පිස්සුද ලිලියෝ ස්පෙක්ට් එකට 30ක් දාලා තියෙන ස්කොඩ් එකක් ක්ලාසික් um, එකක් revival yes HP okay okay ෆෝන්ඩමජ එයාඩ්‍රප් නෝබයියේ නෝබයියේ උඹ දෙන්න කියප නිසා ඔන්න දුන්න දැන්ගහනමෑ දෙන්න කියප නිසා දුන්නේ දැගා දැගා දැගා දැගා ශේරයි ඒවා උඹ පැතර මෙතැන්ට එකෙක් කරෙන් පටන් ගන්න දැන්ට එකෙක් කර කෙරයියේ හොල මාවින් පෙත් කරන්න මාවින් පෙත් පෝයක් වන්න පෝයක් කෙනවද ඔන්න හඳුවයි හොඳට බලාගන්න හඳුවයි ඔන්න ෂොට් එක හොඳට ගන්න හයි හයි ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ සරාය අයියෝ ෂොට් එක හොඳට මතක තියාගන්න කිව්වා සරාය සරාය නේ අප්පා ඒ නුම නිමාමයි නෝබමයි කඩලා ගහන්න ඕනේ එකට දාන්න බෑ අඳුරයි නිලි ආ ආ ආ ඔයාත් සිම් සිම් ගියා ගහමුද ගලොත් එක්ක හා ඇලිලි හා ගහමු ඕ නිලියෝ ඕ ඕ ඇහෙන කියන්න එස්ම් ගියා ගහමුද ගලොත් එක්ක හා ගහමු ඇයි ඇයි බුට් එක ලංගලා තුරුලෙන්න උඩ ඕනේ අනේ ඊයා බං අර බං ඊයා එහෙම තමයි ප්ලේස් ලව නම් පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහිල්ලා ඉඩ අරන් ගහන්න ඕනේ මීටර දුර තියන් ඉන්න මීටර දුර පොඩ්ඩක් මොකද ගහන්නේ කද බබ්බේ කල්පනා කරන්නේ අයි හයි විජය කුමාර් හයියනේ මොකද වෙන්නේ මේ මොකද මේ හාඩ්කෝ මෝඩ් කියන්නේ නිමාසා ගලා නිමාසා ගලා අතර තරගයක් තියෙන්නේ හරිද හරිද කමෙන්ට් එකක් දාන්නකො හාඩ්කෝ මෝඩ් කියන්නේ මොකද්ද කියලා හාඩ්කෝ මෝඩ් කියලා කියන්නේ ඒකේ බඩු මොකද අවුලන්නේ අපි ඔක්කොම අපි හැමදේම අපි කරගන්නවා අර කම් වදින්නේ ඔය කම්බියෝ මාස්ටර් මයින්ඩ් කියන්නේ ඒ හැමදේ ඔලුවෙන් මගේ මයින්ට හැමදම ගන්න කිසි දෙයක් ඔටවා දින්න බඩු හුල ගන්න හැම තුනෙන් ටීක හරි අපේ නම් මෙලියක මෙලින ගහලට නැන ග්‍රනට එකත ග්‍රනරුත් බැන ඔබල ගන්ගන්න ඕන සඳරුවන් හයිහායි මේ නෝබ කියව නොබ කියලාතරන්න මංගාල් දෙන කියවට බා ඕබා අපේ අපිට නම් මේ thanks for the follow ඉල්ලතර ගාල් දෙන ඊජා ඒකේස්ට මේ අපිට නම් මේ මදි තව තව දෙන්නෙක් එහා පැත්තට දාන්න ඕනේ අපිට මේ මදි ආ සිරාවට ඉඳපන් එනකම් ඉඳපන් ඉඳපන් ඉඳපන් එනකම් ඉඳපන් ගාලා මේ කපනවාද ඉඳපන් ගාලා ආ ස්නෑපනේ මට මේකත් දානවා දානවා අඩේ මේ මූට මැරෙන්න මේ උඹ ඉස්කිල්ලේ දාලා ගහන්නවා මහ චතයි ඈ චතම ගැතයි චාටර සිරාරම චාටර බං මම දැන් මේ හෙඩ් මේ වන් ටැප් දෙයක් ගාව දෙකම දෙකම වදින්නේ නෑ බං නිරිඩෙන් වා ඒ මා ගහනවා බල ඔක්කොම බලංකෝ මේ ඊල් ගන්න දෙන්නද එපා එපා ගහපන් ගහපන් ඕක ගහපන් අර ස්කිල් දාලා ගන්න එපා චාටර් බං ඔය ඔය ස්කිල් දාලා ගහනවා කියනවා නම් බං කලින් කියපන්. උඹලා විතරක් දාලා ගහන්න එපා. නැත්තම් නොදා ගන්න ඕනේ. තුනෙන් දෙක ගහපන්. ටයිම්. <laughs> නිමාවදලගෙන. සන්තුෂ්ටි කර ටයිම්. <laughs> එල මාත්. නිමාවදලගෙන. නිමාවදලගෙන. ඕ තාත්තයි. මොකද අත්තේ? පාස්වර්ඩ් පහව හතරක්. පාස්වර්ඩ් එක පහව හතරක්. දැහැරනේ. නිමාගේ මූණ. නිමාගේ මූණ. අඩ අඩ අඩු ගලෝගෙන න අඩෝයි අය අද ටික්ටොක් ඇදනකොටන චෙක්වන් ඩිස්කෝඩ් එකට මාව හෙනවද ඩිස් එකයට මාව ඇහෙනවද එලකිර ඩිස් එකයට මාව ඇහෙන්න කට්ටිය මෙති ගන්න නන් ෆලෝවර්ස් පහලව ගෙන පහලව පේජ් එක ෆලෝ එකක් දාගෙන යමු නන් ෆලෝවර්ස් පහලව පේජ් එක ෆලෝ කරමු ටැග් ගාලා එකතු වෙන්න තව චුට්ටට එන්න පුළුවන් තව අත දෙනාට එන්න පුළුවන් කියන එක report වෙනවද බං නෑ ඒ එර එකක් වැටෙනවනේ ඒකට බං මොකද වෙන්නේ ඩයිC කියලගපුවා ඩයිC කියලගපුවා මෙතින් බම වෙනවා අපෝ මූ කාගේද බම්මෝ හරි හරි ඒක තමා මේ එර එකක් එන්නේල හරි හරිමත් දන්නවා ඒක තමා ඒකට වැටෙනවද කියලා ඇහු ටයින් කරන්න වෙනවා පැටියෝයාව රියල්ල කවුන්ට එකෙන් එමුද ඇකොල්ලෝ නකිමයින රියල් account එකෙන් එමුද? ගන්න මාව. සුරේන්ද්‍රයා කියන්නේ. මාව ගනින්කෝ. අඩ වරෙන් මමත් දෙනවා. මාවත් ගන්න. ගනින් ගනින් කාට හරි ගහන්න ඕනේ. නාකිමයින නෑනේ. ඕ දා නාකිමයින නෑනද පොඩි කාලේ අප උඹනම් සෙට් නෑ නෑ නෑ නෑ බාදපා HP 500 දාන්න කියලා තියෙනවා දැන් ස්කිල් නැතුවද ගන්නෙ අයින් කරගන්නද අයින් කරපන් ඈ හරිනේ නෝවා අර ස්කිල් එක අයින් කරන්නලු මගේ හිට ඔකේ මන් දැම්ම අපේ අපේ හුන්ගේ මාතර තමයි ඉතින් නිමාගේ නිමා ඌබ ආර්පීගේ සදුගේ ඔක ආතර තමයි මන් දැම්ම හදුගේ දැම්ම ළඟදී එක දාතයි කියපන් එක යූස් දික්න්න පොඩි කාලවා මේ අන්න අන්න අන්නේ මේ අන්න අන්න නිමයි කිල්ල දාගත්තා අපි දාගන්නවා නෑ නෑ ඉතින් හරි ඔයාලා දැන් ස්කිල් දාලා එකක් ගහවන අපි ස්කිල් නැතුව ඔයාලා ස්කිල් අයින් කරන්න හරි අයින් කරන්න කියවන්න එපා මම නිමා නිමාට මල පැල්ල තියෙන නිමාගේ මූණ බලපා නිමාගේ මූණ බලපා දාගෙන ඉන්න එපා මලපන් සාධාරණයි ඉතින් සාධාරණයි බයි ස්කිල් මැච් එක ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ස්කිල් දාලා කියලා කියනවා බා ඔව් अरे दिमाग में दोबारे इसके लाइन कर पाए इसके लाइन कर पा रहे दिन ना माइंग कर पा अरे मैंने माइक मैंने माइक සෙරාය වයි මාව ඉද පැත්තට දානවා ගහලා පෙන්නන්න. ඔයාලා ස්විම් චෙක් එක කරන්න කීයටද? ෂෙරා? ආල්ලි? ස්විම් චෙක් ප්ලේ කරන්න කීයටද? මේ මේ මේ මේ මුන්දු අලි ඉවරලා ගහලා ස්විම් චෙක්. හා අපා එහෙනම් අතින් නෑ හේතු ගත්ත කියන්නේ මචං අපල මැච් කරනවා නෝබ අපිට නෑ අය ගානට ගාන ගාන ගාන සඳලුත් එකේ ගාන අඩ ඔච්චර කෙපින්න දාන්න සඳලුයි ටික ලයික් නේ දන්නේ අර දාඩියක් දාලවා නිවා ඔබ ඔබේ මූණ නිකන් මේ ඔබේ මූණ නිකන් රොටියක් වගේ බා අර නෝවා කියනවා නෝවා කියන අඩල් නෑ නෑ ගඩොල් නිවා බා අම්මට සැලකිලි බලපංකො ඩිමාට ගහනවද ගඩොල්ලොලු වල ඩිමාට මං ඔය ඩිස් එකේ දම්මෝ වැරදිවා එහෙම එහෙම නම් කියන්නේ ඇයි ඔයගොල්ල පොල්ලත් අමතක කරන්න එපා පොල්ලත් අමතක කරන්න එපා ඔයගොල්ලෝ ඒ ගෞරව නාමය මොකද්ද බං කරන්නේ වරෙන් කොපම් මේ දින්න ඔතන පොල් කඩනවද ඩොක්ටර් ඔලුවට වැටෙනවා නේද අක්කේ PC බිට්කම් පැටි 3ක් විතර ගියා ලක්ෂ 3ක් විතර ගියා 19ක් කියලා නන් ෆලෝවර්ස් නේ 19 page එක follow කරපො නෝබයි සඳුවයි නේ ගහගන්නේ අයියෝ මේ පැත්තට බැන්න සඳුවට ඔයි ඔයි ඔයි නැගිල්ලක් වගේ නෝබයි එපා නෝබයි පළවෙනි මැච් එක වදින්නේ නැහැ කොමි අපි තරු දාන්නේ අරයට දානිකෝ මෙසේජ් එකක් දැම්මත් දන්නේ නේ නෝබයි ඔය ස්කිල් එක වැඩක් නැහැ හෙල්මට් ගන්න නැත්නම් කොල්ලට පේජ් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න කිව්වා දැම්මත් දන්නේ නැහැ නේ ගලාගේ මේ දවස්වල වැඩි අහිංසක ස්ට්‍රීමර්ස්ලාට කිව්වා 1000 ගහන එක අඩෝ වංහෙන් ගැන ලයික් තමවන් ජීතේ ලයික්නත් දයන්න ඇනේවා ඕ කටි නොටිෆයි දාන් යමු කට්ටිම හර්ෂාද ලක්මට්ටක නොටිෆයි කියලා දාන් යමු අඩේ වව් ඒ මේ මොකක්ද කරන්නේ ආ හරි good evening sis good evening good evening ඔයෝයි වාදී නෝබයි ඈ මේ එක නෙමෙයි තමා බං එක කටි පාරේ නොටිෆයි පාරක් දාන් යමු අපි කටියට රිඩීම් කාඩ්ස් ටිකක් දෙමු රිඩීම් කාඩ්ස් දෙන්න තියෙනවා එක එක මොට් ඇද්දා මං ඈ Thanks for the follow. හරි හරි හරි හයි ලිලියක්කි කියලා දාලා තියෙන හරි මුයි මොන අ, වෙලාව යවනවා. අම්බෝ ඒක දැන් සමද form ඉන්නේ ගැම්මටින්ගේ ෆෝම් එක නෙමේ නිකන් ඔය ස්කිල්ලේ දාපම් ටින් ටින් වගේවා ඔය ඇමෝගේ බැස්ස බං දැන් දැන් තේරෙනවද දැන් තේරෙනවද දැන් තේරෙනවද නිවා බින්දුවට ගාපන් නිවා නිවා බින්දුවට ගාපන් අර නිවා ගැම්මට ඉන්නේ අතත් උස්සරවන් චන්දිල්ලන්න ඔය හරි අපේ කොල්ලගේ මේ රිඩිට් කෝඩ් එක අපි දාමු කවුද ආසිරික රිඩිට් කෝඩ් එක දැම්මා එක දෙන්න. අසිරිය ඔයාගේ රිඩීම් කාඩ් එක දාලා තියෙන මාන්නේ. ඔබ නිකන් අන්ඩර ඔබ නිකන් ගලා ගියන අපේ ඒ ජෙරා කියන ඔබ නිකන් අන්ඩර වගේ ගන්න බා ගන්න. ඒ අන්ඩර වගේම නූබ බා. ඒක ෆේස් අඩෝ මේ නූබ වරේ. අනේ කටි නොටිෆයි ගන්න සෙට් එකේ රිඩීම් කාඩ්ස් තියෙනවා. කට්ටියටම රිඩීම් කාඩ්ස් තියෙනවා. නටිෆයි දාන සචින් සචින් කන්නගර සචින් කන්නගර ඔන්න නොටිෆයි දාලා තියෙනවා සචින් කන්නගරට අපිට ටිප් කාඩ් එකක් දෙනවා ටිප් කාඩේ පේජ් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න හොඳ වැඩේ කාමෝ කාමෝ මේ මේ මේ අන්න මේ වෙන වෙපන් ගහනවලු කවුද බම්මෝ මෙතන ඉන්නේ කවුද කියපන් නූබා වෙන වෙපන් ගහන්නේ කවුද හරි මල්ලි මූණ ඉස්සරහට ඉන්නවා දඟ බෝල් විතරයි වා. බෝල් විතරයි. කවුද වෙන ආ මේ මොකද මේ? සැප. ඔයාලට දැන් සැප තීරනවද? සැප තීරනවද? T T2N ඔය ගන්න එක අයින් කරන්න කොල්ලෝ. T2N T2N T2N ගන්න එක අයින් කරන්න අතින්. අයියෝ මැච් එක කන්න මොකක් හරි රිලවෙක් එනවාමන ඉතින් මොකක් කොට්ටු ගල ගන්න ඕනේ ඒක තමයි එකක් වරේ මේ නූබා well played ඔය අපිට ගහන්නේ දරුවයි නදරුවයි නැවිල්ල දැන් ගහලට තියෙනවා ලක්කගේ වන් බෙබුණ රජුල නූබ පොඩ්ඩ හිතවා මේ නූබ නූබ ලැක්ගෙනවා කියන්නයි වචනයක් කියන්නයි බඩ නූබ පේජිකට මැසේජ් එකක් දාන්න එතක නන් ෆලෝවර්ස්ලා 10ක් ඉන්න 10ම පේජ් එක ෆලෝ කරගෙන ලයිව් එක ෂෙයා සෙට් එකට අපි මේ මේවා රිඩීම් කාඩ් දෙමු එක්ක අපේ ෂෙයා සෙට් එක ෂෙයා බලකාය හලෝ ෂෙයා බලකාය හලෝ අර ඉන්නවද හලෝ යන්නේ දුරට ගිහිල්ලා ගහන්න නිමා රස් කරන්න නෑ නිමා බාගම් ගාන්න මැනලා කරලා ගහන්න අනේ මැනලා අඩි කෝඩ් එකකින් නෑ නෑ සතුයි මේකේ නෑ සතුයිනේ ක්ලෑෂ් කඩ් එකේ සීස් එකේ එකර ගහනවා අතන්දර කියනවා දුරට ගිහිල්ලා ගානවලු සදුවගේමයි සදුවගේමයි කෝෆ් කරමු කතන්දර ගොඩයි ඒ අර මැච්චක වදිනකොට ගේමයි කෝප් කරමු දැක්ක අයි මියුට් වෙන්න බෑ බල බල නූබා නූබාගේ උඩ වටේ එන ගැවි නූබයි අම්මට සිරි අම්මට සිරි මේ දැන් නම් සැකයි එමුලේටර් බෝස් කරලා දැක්කද දැක්කද දැක්කද දැන් තේරෙනවද දැන් තේරෙනවද මේ ස්කිල් එක යවුද දැන් එකක් ගහලා බලපන්කෝ ආ ස්කිල් එකේ මේ ගන්න නේද? ආ ගහන්න කෙනා ස්කිල් එකේ මේ ගහපන් ගහපන්. ඉතින් මට ඉතින් මට ඩැමේජ් වෙලානේ බං හිටියේ බොටෝ. ඇයි මම මම ඩැමේජ් වෙලා හිටියේ 200ක් ගහනවා මට සෙට් එකේම කොල්ලට. බලයන් බයි යන්න. ඒ වගේම බාන ෆ්‍රී ස්ටාර්ස් දෙනවා කියලා වල ගාව. ස්ටායි යනවා. උඹ උඹ නෝබා පල්ලයට රැකි පල්ලයට රැකි නිමත් එක්ක යනවා සමීර මදුවන්ත ලැවික ශා කල දෙෙන සමීර මදුවන්තට අපි ඔන්න රිඩිම් කාඩ එකක් දෙම අන සමීර මදුවන්තත ක්‍රඩි කාඩ එකක් දෙනවා මං කිව දෙන්නම් පුළොනම් පේජකට මස් සජකක් දන්නවා එදෙනට රෙඩිම් කාඩ්ස් තියෙනවා දැන් සැපද දැක්කද දැන් සැප අයියෝ කැවරේතු Thanks for the follow. කටි මට ෆේ වපාරතය මම කිව දෙන්නම page එකට message එකක් දාන්න redeem console එකට වෙනවා. අසිරි ආට මේ ආවනේ අසිරි live එකේ ඉන්න පොඩි comment එකක් දාන්න ගත්තද කියලා මේ redeem card එක. Eh, redeem කරාද? මොකද්ද මොකද්ද මොකද්ද? අනේ දුවනවා ඔව් කොහෙද දාන්නේ බෙප්පටිය page එක උඩට යන්න page එකට ගියම තියෙනවා message කියලා. එතනින් message කරන්න. ගන් ගැහුවා ඒක තමයි මම දැක්ක දෙන්න තුනේ ගන්න අතේ තියන් ඉන්නවා මේ මෙයාගේ අතේ ගන්න එකක් තිබ්බම. එයාට දෙන්න, එයාට දෙන්න, එයාට දෙන්න ඇවිත් එක. ඒ ටීම් එකේ කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. මුම් බය මානසිකව වට්ට නොහර ගහන්න කලින් එයාට එයාලගේ ටීම් එක කටොත් දෙන්න මල්ලේ මල්ලේ අමාරු කරයියේ නූබා මට වදින්නෑ බම් මොනාරි වෙලා රෙද්ද මාකන පයිල අබයි කරලා තියෙන්නවා මරුව පැබේ වාහනයකුත් අරගෙන තැන්ස් for the follow කරන් ගැල්ල උඹලට සතුටු වෙන්න දුන්න ඉස්සල්ලා කියලා. උඹලගේ උපරිම උපරිම සතුටම ගන්න කියලා රාජු පේජිට මෙසේජ් එකක් දාන ලයිව් එක ෂෙයා කරනවා රාජුටත් අපි දෙමු මේව එකක් රිඩීම් කාඩ් එකක් රාජුත් ලයිව් එක ෂෙයා කරනවා කලින් හිටියේ නෑ මේක නම් gift දෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නෑ ළමයි හා ආරු මැරිලා කිල් හතරක් ගහලා මැරිලා හොඳ වැඩේ හොඳ වැඩේ දැන් සැපද බං දැක්කද හෙඩ්ෂොට් එක මචන් දෙපාරක් ගහන්න ඕනේ ආමේ නිකු බ්ලක් කතන්දර කියනවා හරි හරි කිල් කරන්න හරි කිල් කරන්න බයි ඒ ඉල්ලේ සිනාවට පස්ස වාඩි දාන් ගහන්නේ මේ නූබ බෝල් වනසනවනේ බම් මේකේ ඒ මේ නූබ බෝල් ඒ නූබ වන්නේ අර අර වනසනවනේ මේ පේජකට මැසෙජ්ජ කතන් ලේසියනේ අපේ සදු අපසයින්න වශ උද පෙන්න්නනවා උද පෙන්න්නනවා පේජකට මැසෙජ්ජ කත්තාන්න ආ සචින් මැසෙජ්ජ අතන් මොකබල ආ සචින්ගේ මැසේජ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න මේ සචින් පොඩක් කියන්න ඔය යාළුවට මේ කොහොමද කරන්න කියලා ඔයා දාපු දේ ෆෝන් එකෙන් පෙන්වන විදිහ සචින්. නෝබ වෝල් එකකින් ලබා. සචින් අනාගර ඩිම් කාඩ් එක දැන් දැම්මා. ගාවා පොකට වගේ. අනේ සචින්ගේ රිඩීම් කාඩ් එක දැම්මා. ඒ නෝ ගන්න එක ලෝඩ් බා ගන්න එක ලෝඩ් කරා ඔයි බයිල ගන්න එක ගන්න එක ලෝඩ් කරා මගේ තිමිර රශ්මික මම තිමිර රශ්මිකට දෙන්නම් කිව්වද මම ලෝඩ් කරාවා තිමිර රශ්මිකට මම මොකද රිඩීම් කාඩ් එකක් දෙන්නම් කියලා දුන්නනේ ඔන්න දෙන්න මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා මොනවද නැහැ බින්දුවට ගන්න කතා දැන් කියන්න බෑ ආ මේ ඔයාලා බින්දුවට ගන්න ගන්න මේ බය වෙලා කියේ ආ ඔය ජෙරා මේ කියන්නේ ඒ ඔගල ඉවරදෝක බය කියල දෙයක් ඕමල්ට ඔප් කරන ගන්න ලාබයි කියල දුම කියන්නේ ඒවිදිය බලන්න නතර අයිෝ මෙයත් ගන්න එකෙන් ගහනවාලමයි කරන්න බෑමි කස්සාධාරණ යනිකට අම්මා ශෙලිස්ලිම්බ දීකිනෙයි ඒ අරු කොහෙද බං අර ගලා යන්නේ? වරෙන් මූත් එක ගන්න. නූබ වරෙන් මූත් එක ගන්න. Thanks for the follow. ඔව් අනේ green screen එකට. බයයි බං බත් එක ගන්න. අනේ මේ කාමරේ සමෙත් කුට්ටක් යනකොට page එකට message එක දාන විදිය share කරා මත් දාතර බල අපේ random section එකට කට්ටිය දෙමු. අයියෝ මෙයා නම් කනවා custom එක අනේ එපා වෙනවා. මේක ගිෆ්ට් වෙන්න බෑනේ ඉතින් පේනවනේ මේ ප්ලේ කරන විදිය මේකේ පස්සේ සඳුරත් එක්ක තියෙන ෆ්ලෑෂ් ෆඩ් එකක් Thanks for the follow. අර නිකුද නොකුද මොකද කියන එක නකෝ නිබානු නිවා නෝබගේ පැත්තරත්යා පය කරලා වැල වදිගති කියලා දැන් යන්න නම් මේ ස්නයිප වලියක් එවුනටින් අර මැරිච්චයිට අසාධාරණයිනේ තිස් පහක් කියන නන්ෆිලිවල්ස් තිස් පහම live එකට click කරලා page එක follow කියලා notify කියලා දාන්න. දැන් ඔන්න අපි notify කියලා දාපු තුන් දෙනෙකුට දුන්නා redeem cards. ඉතින් notify කියලා දාන කට්ටිය දානවා. ඉතින් රිඩීම් කඩ්ස් දෙනවා ඔයගලන්ට ඒවයින් එක එක ඒවා හම්බවන ඉතින් කට්ටියට MP5 permanent හම්බවලා තිබ්බා එක එක ඔයගලන්ට කඩ්ස් එක දාන්න පුළුවන් හරි හරි ඉතින් ඒක ඒක ඔන්න කට්ටියට පුළුවන් ලිලිට gift කරන්න ඕන බලන්න free star 75 තියනවාද කියලා බලලා ලිලිට gift කරන්න ඔව් අනේ SMG ගහන මම දැක්කා එහෙනම් මම මේක gift එක දෙන්නේ ෂා ෂා ෂා ෂා ෂා බලමු ෂා පැත්තෙන්. මල්ලියේ ස්කිල් එකේ වෙනස තේරුණාද ස්කිල් එක? හසිරු නොටිෆයි කියලා දාලා තිනවා හසිරු. හසිරු page එකට message එකක් දාන්න. Thanks for the follow. දැම්ම බා මේ පල්ලි පොඩි ක්‍රමයකට යවන්න ඕනේ. නිකන් මේ ක්‍රිප්ටෝ තමයි ක්‍රිප්ටෝ තමයි යවන්න. අසිරු thank you so much 30 fans dance දානවා අසිරුව notify කියලා දැම්මා වගේ notify gift එකක් දෙනවා අසිරු තමයි first star 75 thank you so much කෙල්ලම් සේ කිල්ස් තුනක් දාලා තිනවා zoom කිල්ස් තුනක් දාලා තිනවා මම මේකේ කිල්ස් කියන එක සාධාරණද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කට්ටිය වෙන ගන්ස් වලින් ගැහුව නිසා මම බැක් වෙනවා මට පස්සේ මතක් වුණා කට්ටිය වෙන ගන්ස් වලින් ගැහුව නිසා මම කියන්නේ නේ. ඒ මොකෝ තාත්තා ඉවරද? ඒ මොකෝ ඔබ ටිපර් ගන්න බෑ කියලා වචන්ද ගෑනේ මම කිව්වේ. ඔබ ටිපර් ලා. ඔය මේ ඇඟට ගහනවා මං දෙද්ද. ඒ ඕක තව රවන්ස් කී අත්තින හල මොකද වන්සේරා ස්කිල්දාගෙන ගහපු කොල්ල මේ බිම ඇදගෙන වැටෙන්නේ ඒ ෂෙරා අර ස්කිල්දාගෙන ගහපු කොල්ල මේ බිම බුදි මේ ඒ බිම බුදි වින් කරපු ටීම් ටීම් එකට මොනවද දෙනවද ඒ මේ ඕක තව රවන්ස් කී අත්තිනවද ඒ මේ ඕක තව රවන්ස් කී අත්තිනවද තව තියන්නේ රවුන්ඩ් දෙකයි දෙකක් තියෙනවා තුනෙන් දෙක නේද ආ තුනෙන් දෙක කියන්නේ ඔව් තුනෙන් දෙක කියන්නේ ඒ කියන්නේ තව කස්ටම් එකක් තියෙනවද ඔව් තව එකක් තියෙනවා තුනෙන් දෙක අවුලනේ මගේ ස්පෙක් ස්පෙක්ට් එකට එන්නද ඔව් ආ ස්පෙක්ට් එන්නේ ස්පෙක්ට් එක ආතල් ඔක්කොට ස්පෙක්ට් එක ආතල් වැඩි හොද ස්පෙක්ට් එන්නේ හරි කවුරුත් කියහේ නෑ බම්බල්ලෝ ආ මතක කරලා ගන්න හරි අපි ළඟ කස්ටම් එකේ ස්පෙක්ට් එකට යමු සඳුලා ප්ලේ කරන එකේ පෙතකන් යමු අපිට කරකවමු මේවා එපෙන් ඩ්‍රයිල් කරකවමු ගයිස් ඒ උන්ඩවල නූබ කොබ විතර වැටෙන් එබ උන්ඩ වදින්න බඩවිල්ල බය කටයු ට්‍රයිකරම ලිටිගෙස් කරන්න පුළුවන් අපි අපි පාක් මොකද <laughs> මම time limit නෝබා ඉස්කිල්ල එක දැම්මොත් තමයි දෙන්නේ තාබයි කක්කේ තමයි රවුම් හයක් ගන්න දෙන්නේ පොඩ්ඩ පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න නෝබා ඩිස්කෝඩ් මියුට් කරගෙන ගේමින් කතා කරපන් නෝබා නෝබා මියුට් කරපන් නෝබා යාවා වටනවද තිස් එකක් දැම්මා ඒත් තම ආවෙන්නේ තිස් එකක් දෙම්මා ඒත් තාම ආවෙන්නේ Amesh, thank you so much. 75 stars. Amesh, that free third hatta bhatti ka gift karana. Thank you so much, Amesh. Thank you so much. thank you thank you thank you ආදරේ ඒ කවුද කියලා ඉන්නේ ඒවා මගේ අතට මොකද්ද දැන් කැත වැඩි කියන්නේ ඔබ බෝල් එක ගාලා ගාලා දාවා ගාලා දාවා මේක ට්‍රයි කළ බලමු බයටන බයට මොන බයට කියන්නේ උඹ නොක්නේවා ඉති නොක්කිය නැයිවා ඉදගෙන ඉති ගැවේ මං අර ඉදගෙන ඉටගෙන දන්නම බෝල්ලකින් යා පැත්තර පයිතිවන්ට ඕම් ඉති බයිලා නෙමේ ඉති ඇයිද ඉදගෙන හිටිය ඉති ශේර ආපංගෝ ශේරා මේක රේට ෆයි එක වැඩිනේ ඔච්චර ඩිස්කෝඩ් ඉන්නවා මොකක් හරි වැඩකට හරි ගියා කියන්න මොකටද ඉදගෙන ඉන්නේ පෝල් වටේ ගාගන්න බෑ යකෝ නෑ නෑ නෑ නෑ අර බය වෙලා ඉන්නේ දැන් අපි ගහයි කියලා ආ යසයි මේ වෙවුලනවා අර නූබ එන්න මෝල්ලකින් එලියට ඒ නූබ අඩු නූබ වල්ලන්න මේ ආමිකින් ගන්න නවා මෝල්මයි ගහන්න බ මූුණ අඩු නූබට පින්න තැන්ස් for the follow මේකට එයිද නූබා ගෑනට පස්සේ කෝල්ගන්න කිය මම කටවස ගන්නද ඔය පැච්චක් ගම ඔයා බයිල දැන් <laughs> කාරති මල අපිට නැති ගන්මනද බලම මචා කට්ටිය අස්සම් පාරක් ගලන් බලන් අපෝ අපෝ දාන්ත Thanks for the follow. අපිට නැති ගන්න එකක් මේකත්. ඒ බලම ගහන්න එපා නිදිමත හැදෙනවා එතකොට. එනකො කවුද ගන්නේ? සේරායෝ එක පැත්තකට දාලා අපි හතර දෙනෙක් එක පැත්තකට ගහමු. ඔක්කොම ටයිම් මනේ. නෑ තුනෙන් දෙක මැච් එක තුනෙන් දෙක මැච් එක. දැන් අර දුක මේ ඔක්කොම ටයිම් මනේ. දාන්න බා දාන්න බා. ඒක න ะ දාන්න බා මම කිට් එකක් දාන්න එන්න. ඔය ලිලිව දාපන් ඉස්පෙට් එක. තුනෙන් දෙක ගහම නිවාඩු දාලා හදලා තියෙන දිවාරේ. අම්මට දිරි. ඔව් මෙන්න අම්මට ගැම්මෙන් ඉන්නවා. මේ මන්ද හෙන මීසියපේ වට්ටා නූඹ පව් බා. කෙරයි රූබට ගහන්න ඕන හොමනවෙයි ඕ ගහන්න බිතුර ගහන්නකට නෝබ ගැනි දැන්ගන රූබ වරෙන්බ ස්පෙක්ටේටව බලම විසි අතක් කියන අල්ෆල් විස විසි අත පේජක ෆලෝ කරමු මං කිව කට්ටිය පේජකට මැසේජ් එක දැම්මද තිමිර ඕන කිව්වේ නැහැ කියන්න පයින් තිමිර රිඩීම් කාඩ් එක දාලා තියෙන්නේ බලමු අපි ආයෙ රිඩීම් කාඩ් කට්ටිය තෝරමු මෝ ලිලියක් අඩ ඩෙසර්ට් එකක් ආව ගා මෙතන ඉන්න නැහැ <laughs> අපිට යන්න <laughs> ඕ ඒ නිමා රික්කයක් දැම්ම ගනින් නිමා කිනෝ නන් ෆලෝවර්ස් ලා 28ම ලයිව් එකට ක්ලික් කරලා පේජ් එක ෆලෝ කරමු. ඇයි මෙතනින් පුළුවන්? 28ම ලයිව් එකට ක්ලික් කරලා පේජ් එක ෆලෝ කරමු guys. එතකම ෆ්‍රී ස්ටාර් 75 තියෙනවා නම් කට්ටියට පුළුවන් ලීටි gift කරන්න. ආ දැන් ඔය බයට මොකද්ද ඔය වෙලා තින්නේ? බයට බයට විවුලනවා මේ වරෙන් බං. ගානකට ගොත ගන්න මේ මේ අපිව ගන්න බයද? කොනුබ ඉන්නත් ගන්න ගාට. මේක මේක බයාල ඉන්න කරන්න ඒමද නිමා රික් ඇද්ද මගන්න හදුවස් නිමා ඒ මට මෙතින් ගන්න බෑනවා ගන්න අතරින් මේ මේ මට පෙන්ඩිකිස්ට දන්න තොටොට මේ අඩනවා ගානව මේ මේකනම් ගාන හරි නූ බ මේ ඩිස්කෝඩ්ඩෙන් අයිය අපි ගේමෙන් කතා කර ඒක දිනපු කට පුදන්න මුද කට්ටීම ගන්න වෙහිකල් ලින්මර ඇතුට අසාධාරණයි මුතු කතා කරන්න ඔන්න දැන්තම දැන් ගහන බින්දුව පොඩයි ආමිද ඕමි ආමිද මේ අහනවාකෝ මේ ගරීනගෙන් සොලියුෂන් එකක් හොයනවලු මේ ටොප් කරන්න බැරි එකට නෝබ ඇනවනේ ටොප් කරන්න නැති එකට ඒක ක්‍රිප්ටෝ වලින් ක්‍රිප්ටෝ වැඩි ඒ ලංකා ක්‍රිප්ටෝ කාරයෝ ගණන් උස්සයි ඉතරයි හා ලංකා ක්‍රිප්ටෝ කාරයෝ ගණන් උස්සයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නේ මොකටද මුගෙන් ගන්න අපි ක්‍රිප්ටෝ එකක් දාගන්නවා අපි කෙලි අපි කෙලිම ගන්නවා ना अभी कैसे आई थिंक आप आई थिंक आप इस साल ले लिए थे डी कराने की गाने गड़ी सर्विस तो सर्विस तो के पर बड़े बड़ा सर्विस कर बड़े गाने डी गाने भाई गान वाओ ए काउंट बाप ने फर्स्ट वन अरे कमाल का අඩේ අඩේ අඩේ අඩේ අඩේ අවස්ථාවක් දෙන්න තිබ්බනේ බා අඩෝ අඩෝ අඩෝ අඩේ සොරි ඈ ගලා අඩේ ගලා ඇදුව මාර්ග ඇල්ලවා නුබ මොකක්ද දාගනයිලදී රතුලෝක දල් දින ඔබ ඔය මට ගැව නිට් එකේ දා දාන් ඇවිල්ලා තියෙන අද මුන්ටත් ගහන්න කියලා ඒ මං කලින් මැච් එක රෙකෝඩ් කරේ නැද්ද බා බඩ ගහන මට නූබයි පුදුරේ ට්‍රෝල් එකේ මැරෙන්නේ ට්‍රෝල් එකේ ඒ සතුවා මේ දිනවනේ ඔව් නේ නූබයි පුදුරේ ට්‍රෝල් එකේ මැරෙන්නේ ට්‍රෝල් එකේ මෙහෙට එකෙක් වරේ මෙහෙට එකෙක් වේවා thanks for the follow අපි බං අර පළවෙනියට සතුටු වෙයි ගහන්න බං ඕඩේ නේ නේ නේ ගොට් නෑ ගොට් නෑ ගලයි ගොට් නෑ ගලයි ගොට් නෑ අල්පනල්ලම කඩෝ මොකක්ද බං කැත වැඩ කරන්න ගලා චාටර් නේ ඒ බං බං ස්කයිල් දාලා ගහන්න මේ පොඩ්ඩක් ඉතල ඕෆ්ලයින් කොහෙද ඔය ඩිස්කෝඩ් ඔෆ් කරන් ඉන්නේ මොලේ ගුරු ආ ගලා අයියා පිම්පි වැඩ කරන්න එපා බං ගලා චාටර් නේ ස්කයිල් දාන එකක් ගන්න යකෝ අර යනකොට ගෙව්වේ බං දැන් දැන් රූල් නෑ දැන් රූල්ස් නෑ රූල්ස් නෑ බෝම්බයක් දානවා තින්නේ හොඩි ඒක ඩිස්කෝඩ් ඔෆ් කරයා ඊය බය වෙලා ජාඩරෑ පිම්පිය වගේ ට මේ වෙලාවට ඩම් එක ෝමට ට හවද සූපපු තල්ලට හේද පොඩි අංගුලි බාල <laughs> මෙහෙම චෙරයි අප මල්ලි මේ මැච්ච ගැහවන ටිපර ලෝකයක්ක අම්මට උඩු වෙන මෙතන ඇයි මතකද මං කලින් ඉති එළඟ නිති ගැව්වා ඔන්න ඕකට තම ඔය ගැහුවේ ඇයි මේ දෙන්නම ගහන්නවා ඇයි ඇයිස්කට දෙන්න විස්කයිරයම කිල් කර නොහිල් හරි කර මාතිස්කයිල දැම්ම කිල් කර පවුනේ බං ඊළඟ එක පාර මරන්න එපා හෙලෝ මචා ෆලෝ කල සෙට් බාන්න ෆලෝ පරද්දා දැන් ඔය වැහිච්ච මයි කොන්නේ ඊයේ ඔන්න බලවන් දැන් වැහිච්ච වැහිච්ච මයි මයි කොන්නේ ඊයේ ඔන්න බලවන් පියුර්ටයි කට්ටි 24ක් කියන අන්ෆලෝස් වල 24ම ලයිව් එකට ක්ලික් කරලා පේජ් එක ෆලෝ එක දැන් දැන් බලවන් දැන් නූක UMB එක අරගෙන නේ මම chat එකට දෙනවා chat එකට දෙනවා ඔන්න chat එකට දෙනවා රිඩීම් කෝඩ් එකක් ඔන්න chat එක ඇඩ් රිඩීම් කෝඩ් එකක් දෙනවා දාගත්ත කියලා දැන් මෙහෙම එකට කැපිලා තියෙන දැන් මෙලිවලට ගහන්න කියලා ඔන්න chat එකට දැම්ම redeem card එකක්. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න chat එකට redeem card එකක් දැම්මා. ටික් ගාලා කට්ටිය try කරලා බලන්න. ඉතින් දෙන redeem code එක. ඒ ඔයගලන්ට මං කියන එක ඇහෙන්නේ කොහමද හලෝ? ආ මං දිනපු code එකෙන් මේ spec එකේ. ආ කොහොමද chat එක? හරි ඊට මේල් එක redeem code එනවා නේද? ඔව් ඒ මං share කරලා දාන්න. in game mic off කරන්න. share ආගේ live. ඒත් මට ආවේ නැලි. උඩ මම ආයෙත් දාලා. අර ඔලේ පාපයි මොඩ් දාන්න එපා මොඩ් දාන්න එපා. සාදුවන බිලි මොඩ් දාන්න. ගාවුස් ඒ සාදුව කොහෙද මම මැරුනේ? නිමා මේ වෝල් එකට උඩ වෝල් එකට ස්කයිලා දාපන් උඩ වෝල් එකට ගන්න එපා ස්කයිලා දාපන් උඩ එකට. ගත්තොත් දාගෙන කියලා. උඩ වෝල් එකට බං උඩ වෝල්. ඈ බං ස්කයිලා වැටුන්නේ නැහැ. ඉන්දියා මැද්දේ. ඉතින් කටක දාගත්ත කෙනා කෙනාගේ මේ ආවි කියලා. එක එකට එක එක වෙන්නේ. කඩ් දෙසිය තිය දෙසිය ශරාජ් පැත්ත පින් කර අන්න ශරාජ් පැත්ත පින් කර මොකද බං ඊයා බාහිරාද ශරාජ් පැත්ත පින් කර ශරා ඇයි මේ බයෙලා ආ අන්න අන්න මම සුදී කොටස් කට්ටිය අන්න මගේ පැත්තට පින් කරලා ගන්න සුදී ගේම් විසින් දෙන්න මගේ පින් වෙලා නැහැ ඒක පින් කර ගන්න ආයි මම බෙන් ඔය ඩීම් බෝඩ් තියෙන පොත් කට්ටිය ඩීම් කෝඩ් කරා ලෝඩ් කරලා බලන්න තියෙන හම්බෙන්නේ මට මේ ගලාගේ ඇතේ ග්‍රැනයිට් එකක් තියෙනවා ඈ ඒ ගානයි වැඩේ කරගන්න යන්නේ ඌ අපි දාමු මෙයාට පැත්තට එක නිමාදි පැත්තට පිටින් කරග මේ මේ බෝම්බ ගත්ත මේ ඩ්‍රොප් එකේ තිබිලා සඳුවා කියන්නේ ඔර ගෙඩියා ඔර ගෙඩියා ලයිව් එක බලාගන්න දෙන්නේ නෑ ලයිව් එක බලලා ඉන්නේ ඔර ගෙඩියා ආ අපට රුගන්නයක් ගන්න අපිව මානසික වටන්න දන්න අපි කට්ට තැන්ස් පද ෆාලෝ ඉබ්බ ලොකු ලොකූම ලොකු එකක්බයි ඇලෝ අඩේ මම එන බලාපොරතු හිටියාව රෙඩි පෝල්ට ඔක්කුමල්ලට පුළුවන් කියලවා එකාටයි පුළුවන් ඔ එ පුළුවන් ඔයි සිත් කිය ඒත් මේ මේ පර්මනන්ට් නෙමෙයි නේද හම්බෙන්නේ ගන් බොක්ස් විතර නෑ නෑ මේවා හම්බෙන්නේ මේවා මේ වෙපන් රොයල් කාඩ් මේ මොකක්ද ඔව් මේ බිත්ති ඇතුළට එලා ඉන්නේ thanks for the follow නිමාගේ පැත්ත එකත් මම පින් කරනවා මොකද්ද බම් මූ කරන්නේ ගොරකයා නා ඕෆ් ගාලා නිම මං ආගේ ස්ටා එක අන්පින් කරලා අර පින් කරා කවුද බං ඒක ආ රිදින් කොට අර වගා හුදා ඌ වෙන පින් කරා නයිස් ඔන්න නේ මගේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන කට්ටිය දාලා මම දාලා ඒ රූපා කිට් එකත් මාරු කරලා ඒ ඒ ඉතින් බා ඉතින් බා නිමා යන්තු මෙන්න වැඩි හිටියන මම අපේ වැඩි වැඩි වැඩි හිටියන ප්‍රමුඛත් දේවා අර පවුල නේද මේ නූබා ගල පොලිෂ් කරනවා නේ නූබනේ සඳුව ගල පොලිෂ් කරනවාද <laughs> මේ මේක බලවා ඉතින් රවුන්ඩ් බලපන් 31ම පේජ් එක ෆෝලෝ කරනවා 31කට ඔයාලට පෙන්නනවද මම එනිමීට ආ ස්ලෝ පේන ස්ලෝ පේන බොර බොර ආ දැන් බොඩෙක් ඉන්න අම්බොඩෙක් ඉන්න වෝල් බොඩෙක් ඉන්න වෝල් බොඩෙක් මේ ෂෙරායි බලන්න මු ගන්න වෝල්ට් එකේ මූ වෝල් 50ක් විතර ගන්නවා එකපාරට මූ එක එක එකක් ගන්න වෝල් 50ක් විතර ගන්නවා අයෝ ඔන්න බයින ඔන්න බයින ඉල්ලා ඒක ඒක දීගෙනා ඒක දීගෙනායි ඒක දීගෙනායි කටේ නොටිටියක් ගහම මචං ෆලෝ කරලා නැති හතර ෂොට් එකකින් ෆලෝ කරක් දාමු අහිංසක කවිය තෑන්ක් යූ ෆලෝ පාඩක් ගයි හයි නෙත් කියලා දන්නේ නැකර කොමස්තරා කවඩච බයිකර ට මෙතන මට ිපේෂන එක පය ොතන බෙන ටෝජ් බයිකරගල ම යාම් බොට බයිකරලා දෙනවාගුව මට අර බොටාව ඩොරසිය බොටාව සිරාවට ඔවුටන උත්බොටන හු බොටාට ආසයි කියලා බොටෙක් බයි කරනකවා නේ බන්නෙත්ම ඒ මගේ බොටාව හදාගන්න මගේ බොඩා හදා ඒ පෙරයි මේ නුබ දන්න ගොන නුබ නුබගේ හදරදි නුබ දන්න ඇතින ඒ මගේ මෞෂ්‍ය මොකක්දුව මේක කොන්ට්‍රෝල් ලවල්ලෙන කියන්න වෙස එමසයි හඳු අපට බඩු සදු අයත් පැනගෙන කියාද ඔව පැන පැන අන්නේ විසතම ලැවිකට කලික් කළ පේජ් එක ෆලෝ කරත් අයමු බල මේ පැත්තේ නිමා සඳුවා ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා කොණ්ඩ දෙකයි සඳුවා නිමා කොහොමද වෙන්නේ අඩෝ ඒ දෙක එක දෙක දෙක First blood. ඉක්ම බුදිවා මචං තැකි කොලබට නිරාශ් නිරීශානී තැකි කොලබට අහිස කවිය තැක ඇයි ඒ දෙකන ගැව්වේ පලයම් බයන්න දෙක ගැව ගන්න මන්ටැබ්බ මන්ටැබ් ල්ල කිය කියල යන කියලා යනවාද ඒක ලයි මගේ ෂොට් මගේ ෂොට්ටා දින්න ඔයි මාරීදයට පය ඒ මාඩ චුවර් ෂොට් මුගේ අන්ඩේ කියන නවා ආබා අද කරන්ටේ කියන නවා අපේ හිය දෙපා කතා කියලා යන්නේ වාගන්න බලන්න ඕ වරදක් තමයි උඹ කරනවේ තවඩ එකේ තරු ජෙනිය දාන්න ගියා ඔව් යකෝ <laughs> තෙලුත් නෑ වන් ඔප්පට හිරින තෙල් වල ගන්න අක්කේ පේජින් මෙසේජ් එක දැරත් වල හරි පිටි මම බලන්න ඕට් වැඩ නෑ අඩේ කොහෙද නෙට් එක දාන්න ඉෂරත් දෙක හරි දාගත්තේ කවුද දන්නේ නෑ ඩීසල් ජනිය ගණ වැඩි වගේ තමයි ඒක පිච්චෙනවත් වැඩි ඩීසල්. නෑ මේ බුක් එක පෙට්‍රල් සතු වගේ. ඩීසල් එකේ පිච්චෙන වැඩි ඔය. බෑ ඔය. ඔව් ලෙඩ අඩුයි පිච්චෙන වැඩි වෙටර්. මේ ඩීසල්. ලාභයි. ඒ යනගිරි ඩීසල් ජනිය කීය? ලක්ෂ දෙකක් විතර. අඩේ මధుරංග බෑ බෑ එකම මං කද්දි එකම දෙකම එක ගණන් බා. ඔව් දැන් නෑ දැන් නෑ. दिखा दो मैं वोट किलोवाट की है सुनाई दे मगाना पानी पाव तो तेरा तेरा पाव पाव तेरा First blood. ए पीली अंदर बॉर्डर है जम अब्बांग दे මචන් බාට ෆ්‍රීස්ටස් තියනවාද කියලා ස්ට්‍රයිකරනේ ක්ලික් කරලා සදෝ මැච් එක ගහපන් ඈ. අනේ මග් ෂොට් බං. යකෝ ලු පොකුරක් බං. ආම්මං ඒ. ඒ බග් ෂොට් යනවා බං සෑහෙන්න. අන්න බග් යකෝ ඒකත් ඒකත් ඒ මූ ඒ ඒ සිරයි බාන මූ අර ස්කිල් එක දාගන්නද කියලා? මූ ස්කිල් දාලා ගන්න. ගලා මිස්කිල් දාලාද? නෑ නෑ මම බලපන් බලපන් ඉස්පෙක්ට් ඉන්නේ. නෑ නෑ නෑ නෑ නෑ නෑ. හැ වගේ ගින්දර වගේ යන එකක් තියෙනවා කියලා? මම බලන් ඉන්නවා. දැන් මගේ ඒ මට හෙන තඩි පොකුරක් ඈ. දාලා නෑ. දාලා නෑ. දාලා නැද්ද? දාලා නැහැ. අන්නන් දාලා නෑ. දාලා දින්නේ? නන් දාලා නෑව. දාගෙන යමු. ටිවිල් ඉන්න එපා. මේකේ ගෙදරනේ මං ඉන්නේ. ඒ අස ෆෑන් එකක් දාගෙන ඉන්නේ. ඒක නේ උඩ ඊට පස්සේ. Come on. අඩිසාත්ය මල්ල ඒ කර ඇස්සේ බිය කලා හිතන තාන්ගය චොටියට කිය තුන්ද හදක කිය අඩේ තපක් කරන විදිහ ගරනයකෙන් දැන් <laughs> බලනවා කියලා කියල තියෙනවා තපක් කරන විදිහ ගරනයකෙන් ඔප්ෂන් එකක් ට ඔහොම ඉද්දී මම ඉද්දී ලොග්වෙන්නද කියලා ඔහොම ඉද්දී ලොග්ගන්නද කිය හැක්කේ හැක්කියපා ඇයිබා ඒCC කියන්න කොයි වෙලේ ඇයි කවුන්් එක කවුන්් එක සෝට් සෝට් මේ යන ඒCC පො ඕ පව් පව් පව් පව් ගල පොලිස් කන්න හලෝ මේ ගලාද අම්මෝ එන ඊසි මැච්චයක් මේ මැච් මේ මොකද මේ අර උඩ පැන්න කට්ටියනේ කෝ කටවල් හෙලෝ මේ කාලා කාලානම් කෑවොත් නම් මේ කොහෙවත් වීඩියෝ දාන්න එපා කියපන් ඈ කාලා ලැජ්ජ නැතුව නෑ කාලා අවංකව දාපන් කෑවා අපි කමන්නේ අපි කෑවා කියලා දාපන් ඔව් මැච් උනේම දාපන් දානවනේ නැත්තම් නොදායිද පන් එයා ඔය ගලාට තමයි ඔය කියන්නේ ඔව් ගලා බොස් මැච් එකක් අන්තිම බයිදී ඔව් මම එනන් දෙකම ගාවේ මං චොරෙන්න මේ ඩෙඩ් කරලා දාන මේ after few minutes later <laughs> අර අර අරුන් කියන ටික මුලින් දාලා <laughs> ඒ මේක රෙකෝඩ් කරගත්තද ඔව් ඔව් ඔව් ඔන්න නූ ඒ නූබගේ බෝල් වසන්තය <laughs> නූබගේ බෝල් වසන්ත බලාගන්න අඩේ ඒ පව්බගේ පය විස්කට නැද්ද විස්කටත් ගයන් දෙන්න අඩ නූබගේ නූබගේ බෝල් වසන්ත බලාගන්න දරුණට කටි රයිව ලයික් එකක් දාමු. ඌ පෑ ගන්න බෝල් ගහලා එකපාරට මැරලා යනවා බල්ලෙක් වගේ. ඔව් බං. ඇයි ලයිව් එකේ ගොල්ලෙක්ගේ ඌ ඉපදෙන්නේ තෝල් එකල මැරෙන්නේ තෝල් එකේ. කවුද කියන්නේ? ලයිව් එකේ ගොල්ලේ. 21 කියන අන්ෆලෝ 21 ලයිව් එකට ක්ලික් කරාම පේජ් එක ෆලෝ කරන්න. අද ඔබට හෙල්ප් එකක් දෙනවා. දඟයන් බලපන්. අදරේ ජොරට් කමෙන්ට් කරන කට්ටිය ෆ්‍රී තරු 75 අයියෝ ඕපන් ගියා බම්මන් ඒක. ඕපන් ගියා. යකෝ පහට තුනක් තිබේ තියේදී තිබොන්ට යනවනේ හැබැයි ඉක්මනට මරනවා බා. ඒ රතු වඩ බෝල් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. මේ බෝල් එක ඇතුළේ නේද බයින්නේ? ඕක ඇතුළේ ඉන්නේ. නිල නිල රතු වන්න. දම්බෝ. අඩේ අඩේ අඩේ. පවුවන් ගලා. හෙලෝ. ලැජ්ජ නැතුව හයට තුන දිය පහට තුන දියදී මොඩ් දානවනේ බං අරෝ. ටෙඩ් දෙන්න ඕ. බලපිනා හයි කවුද? මොනා? ටෙඩ් දෙන්න. තවට එකෙන් කිරිපොට්ටකුත් ඉල්ලවා ගොඩ තිල්ලවා ස්කාඩේ ටොප් ගන්න ටොප් ගන්න පුළුවන් හැබැයි ලිමිට් එකක් තියෙනවා පොඩි ගන්න පුළුවන් ඒ ආ අර MP40 උසන් එනවා ආ හවුද ආ පූ Eh? ඕක රෙකොඩ් කරන ඕක රෙකොඩ් කරන කස්ටම සොටිය මාරු කර සොටිය වැරදි වැරදි එම්පෝඩි නෑ වැරදි මේ ඒ වැරදිලා එම්පෝඩි තිනවදවා ඒ වැරදි එම්පෝඩි නෑ ඒ කාගනෙද්දි කෝමත්තේ මේ කනෙක්ෂන් යනවා නෑ නෑ නෑ ඌ ගහන්න අරංගාවා දැක්ක ලයිව එක මුන් බයිට් කරක්ෂන් ගිල වචන් දැක් අර බෝලුත් ගාලා ආන කෙනෙක්ෂන් කියාදවා පර ගම ගල අඩේ මේ බලපන් චාටරෑ කනෙක්ෂ හොඳ වැඩේ ඕකෝ කිල් කරපන් ඕකෝ කිල් කරපන්කෝ තැන් කියයි නූබේ මැච්චක බැට්කුණනි බයි ඉරයි ඕන වන් නුඹ දැන් කියන කතාව ඉරයි දැන් නුඹගේ මැච් එක දැක්කුන් නැත්තම් ගහනවා කියලා නිමා ගත්ත නිමා ස්පෙට් ගත්ත කෙනා තමයි ෆෝම් මුලිය බං නැත්නම් ෆෝම් මෙන්න ස්පෙට් එකේ කෙනෙක් ආවා. චියර් කරනවා. නෑ බං මම ආවනේ බං. මට උන් දෙකක් ගන්න. අනේ ගැප් කදරේ. 27 කිලෝ රන් ෆිනල්ස් 27 පේජ් එක ෆලෝ කරමු. හතර තමයි පව් පව් පව් අරේ. මොකද්ද මේ පින් කරලා තියෙන්නේ ඩීම් කෝඩ්. ආහා මදුවා. ඩීම් කෝඩ් එක කොල්ල. රටේ ලොඩි ගියක් දාමු. ටොප් එකක් නාවා ගැම්මක් බයිදී ලයිව් ලයික් එකක් දාමු 60 දෙනෙක් ඉන්නා ෆලෝ කරලා නැති සතුටුයි. ශෙරයි <laughs> සතුට හැට දෙෙක් නට අතරක් වල සතුට මච පල පරදදාම ගේමිනිවා පේචර අනි පේජ න ගේමිනිවා පේච මේ මයිකොන්න්න ඩිස්කනෙට් ඉදන්න යාල ඩිස්කොඩ් දෙකුණු ගලානවා ගලා එකක් කරන්න එකක් ගොන් කරලා එකක් ගොන් කරලා මේ ගලා කර නූබයි කරන්ටෙක් ගියාද කොහෙද මං හිතන්නේ ගලා කාලා ඉවරලා වීඩියෝ දැම්මොත් එහෙම තමයි මං හදනවා චොර වෙන්න වීඩියෝ එකක් ඒ ඒ වගේ කරන්ටෙක් ගියා ආයෙ මගෙත් යයි ගලා එනවාද මේ ඒට පව්වා සදුව මේ කව ශරයේ වන්න ඔසන්න බෑමගේ පව ගිය චිරය ගන චිරයි ආන තුට දෙවන්න ඔසන්න කොමින් පායම් පඩිම මගේ පවයි බ මලයිවෙන් කරනවා හරිගයිස් මල්ලවකෙන් කරන කියලන හැමටුව අදරයි බයිබයි නුබයි නොබෑ කිය කියන්න අපිත්තන ටීරයිම්බ මේ නුබකෝප